Thank you. मेरी तरफ से तमाम अजीज नाजरीन को ट्रैवल गाइड की एक और नई वीडियो में खुश आमदीद दोस्तों आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करेंगे वो इंतहाई खूबसूरत और तकरीबन 1200 के करीब जजीरों से बना हुआ एक मुल्क है जिसका नाम मालदीप है ये मुल्क दुनिया का सबसे छोटा इस्लामी मुल्क है मालदीप ने छब्बीस जुलाई पैंसठ को बरतानिया से आज़ादी हासिल की और उसके थोड़े ही अरसे बाद उन्नीस में मालदीप एक जमहूरी मुल्क बन गया मालदीप का पूरा नाम जमहूरिया मालदीप है बेशक मालदीव एक छोटा सा मुल्क है लेकिन पूरी दुनिया में मालदीप अपनी खूबसूरती की वजह से पहचाना जाता है मालदीप का कुल रकबा तकरीबन तीन सौ मरबा किलोमीटर है और रकबे के अतबार से मालदीप का रैंक दुनिया में एक सौ अठासीवें नंबर पर आता है मालदीप की कुल आबादी तीन लाख बानवे हज़ार के लगभग है और आबादी के लिहाज से मालदीप पूरी दुनिया में एक सौ तिहत्तरवें दर्जे पर आने वाला एक छोटा सा मुल्क है एशिया का सबसे छोटा मुल्क भी मालदीव ही है मालदीव एक ऐसा मुल्क है जिसको हर वक्त सुनामी से डूबने का खतरा लाख है क्योंकि मालदीव समुद्र की सतह से सिर्फ डेढ़ मीटर ऊंचा है अगर कभी भी सुनामी आता है तो मालदीव ही वो मुल्क है जो सबसे पहले सुनामी का शिकार होगा दुख की बात यह भी है कि ग्लोबल वार्मिंग मालदीव के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है मालदीव का दारकूमत माले है और मालदीव का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी माले के पास है मालदीव की ज्यादातर आबादी इसी शहर में आबाद है मालदीव के पास एक एजाज ये भी है कि दुनिया की पहली अंडर वाटर मीटिंग मालदीव में ही हुई मालदीव की खूबसूरती की वजह से मालदीव में हर साल लाखों लोग मालदीव की सैर करने को आते हैं एक अंदाजे के मुताबिक एक साल में तकरीबन 10 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग मालदीव की सैर करने को आते हैं सियाहों के आने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि मालदीव ही वो दुनिया का वाद मुल्क है जो सियाहत के हवाले से सबसे सेफ समझा जाता है मालदीव अपनी कुल आमदनी का तकरीबन 30 फीसद हिस्सा टूरिज्म से ही कमाता है मालदीव की एक और ख़ास बात यह भी है कि कई सारे होटल्स ऐसे भी हैं मालदीव में जो अंडर वाटर बनाए गए हैं आप इन होटल्स में खाना खाते हुए समंदर का मज़ा भी ले सकते हैं ग्लास से ढके हुए इन होटल्स में जाकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समुंदर की तय में पहुंच गए हैं और आपके आसपास मछलियां तैर रही हैं ये नज़ारा बहुत ही कमाल का है और टूरिस्ट इस नज़ारे को देखकर बहुत इंजॉय भी करते हैं इसके अलावा अगर आप एक फोटोग्राफर हैं और फोटोग्राफी आपका पैशन है तो आप मालदीप में अंडर वाटर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं यहाँ आपको हज़ारों किस्म की मछलियाँ देखने को मिलेंगी जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हूँ मालदीव में वैसे तो काफ़ी जजीरे हैं लेकिन मालदीव का एक जजीरा ऐसा भी है जो बाकी तमाम जजीरों से मुनफरिद है इस जजीरे का नाम फोडो है इस जजीरे के एक बीच जिसका नाम ग्लोवे है उसकी खास और अनोखी बात यह है कि आप रात के वक्त पानी के साथ कुछ भी हलचल करेंगे तो ये पानी नीले कलर की रोशनियां पैदा करना शुरू कर देगा इस नज़ारे की यह मुनफरद खासियत देखने के लिए हज़ारों लोग इस जजीरे का रुख करते हैं मालदीप में करीब 12 एयरपोर्ट्स हैं जिसमें चार एयरपोर्ट्स को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आठ एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो फौज और लोकल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं मालदीप का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माले में है जिसका नाम विलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एक इस्लामी मुल्क होने की वजह से मालदीप में शराब पीना आराम है सिर्फ जजीरों पर मौजूद कुछ होटलों को ही शराब रखने की इजाज़त है रमज़ान के महीने में दिन के टाइम स्याहों को पब्लिक के सामने कुछ खाने पीने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होती अलबत् वो अपने होटलों में जाकर खा पी सकते हैं मगर दिन के टाइम पब्लिक के सामने खाने पीने से मुकम्मल तौर पर मना कर दिया जाता है मालदीव का निज़ाम हुकूमत सदारती पार्लिमानी है मालदीव के क्याम के बाद से लेकर अब तक मालदीव पर सिर्फ पाँच लोगों ने ही हुकूमत की 11 नवंबर 1978 को सदर मुंतब होने वाले ममून अब्दुल क्यूम को छः बार लगातार मालदीव का सदर बनने का एजाज़ भी हासिल है जो 2008 तक मालदीव के सदर रहे मालदीव में मौजूदा सदर का नाम अब्दुल्ला यामीन है जो पिछले सात साल से सदर के अहदे पर फायज हैं अगर मालदीव के मौसम की बात की जाए तो मालदीव काफ़ी गर्म मुल्क है जिसमें पूरे साल सिर्फ दो ही किस्म के मौसम पाए जाते हैं जिसमें मौसम गर्मा और बरसात का मौसम शामिल है मालदीव में वॉलीबॉल को सबसे ज्यादा खेला और पसंद किया जाता है बीचेस में वॉलीबॉल खेलना मालदीव में सबसे ज्यादा मकबूल है नारियल का दरख्त मालदीव का कौमी दरख्त है पिंक रोज मालदीव का कौमी फूल है white breasted water hen Maldives का कौमी परिंदा है येलो फिंटूना मछली मालदीव का कौमी जानवर है और इसके साथ साथ ग्रोदिया डिश को भी मालदीव की कौमी डिश माना जाता है दोस्तों उम्मीद है आपको मालदीव की ये सैर अच्छी लगी होगी आपका हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया अब सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें